in the lead. Target down! Reloading! capo, oh, capo. some below. to win! ليه مقعاش منيح منيح منيح رغم انه ما عنديش ما عندناش اتاتمنت للانفور منيح ناسهم آه، وين بابا بوست على اصبع واو يا اخوي بدك بدك تفوز عشان تروح الواو خلص راحت الواو راحت الواو قبل ما يقتلني طبعا Hello. يجيكم الهاكر الهاكر الدمج اللي في اللعبه واحد معك قديش اكل شفتوا قديش اكل لو ضربني ياهن بنزل نوك yazalım bir bitmutiş. هسه وكان هس هس هس وكان شفتوا هسه وكان فيش احلى من الاردن والنشامه يا كبير يسعد دينك حدا اشتق علي غريب انا فاهم انا كعبه كلكم حدا اشتق علي غريبه ايش؟ هسه وانا حدا بطخ علي إيه، إيه، إيه، انزل انزل انزل انزل انزل انزل انزل يلا لا عليك لا تطخ علي لا عليك في ثار ما بيني وبين هذا اللي طخ لا اله الا الله محمد رسول الله طيب ماشي طخوا براحتكم في ثار هون انا ببيت شو لا برا اعلمكم شفتوا ولا ما شفتوش هيك اللي بطخ على جيم اوفر الغرة مضايقتني الغرة مضايقتني مش بضلها تن... تنزل على عيني انت فاهمين ركزتوا الغرة مضايقتني بضلها تنزل على عيني حبيبي والله اوكي S 9 795 مليون هذا <laughs> لك لله يعني كم رصاصة بدك يا يا هو قاعد بهيل هيل ما هيلت لا هيل لازم يطلع لازم يطلع واحد اثنين ازيك يا سوسو <laughs> شو شو ما آه، تفضحوناش على الغرة خلص ما ضحكوا علي فكرتوا انا بني ادم والله العظيم فكرت الصخره بني ادم ضربت عليها <laughs> والله اضرب الشوفير بترتاح انزل مستحيل انزل فوق اضبط بدك تريبني لا فوق اذا بيطلعوا بكبسونا تعال تعال ما لا لا تعال على الدرج هم راح يبشوا تعال تعال راح يكبسونا هم وراك ناس وراك ناس كبسونا ناس واتش اوت سمعت صوتهم اليسار؟ لا Marked a location. رصاصه رصاص يا الله اقتل ال bot اقتل ال bot. يا عفو الله الحظ تبعي بتشوت على فكره لا اوكي انا دخلت عندك برافو عليكم يا سعد طلق رصاصين ولا رصاص ولا اشي ثاني الى على جنب شو اسمه لا لا لا كمل كمل كمل كان في عندي اثنين نقطة على اليسار سموك سموك سموك بسرعة ممكن فوق يا ويلي عليك يا مهدي آه، على حالك حبيبي هاي تركيش باي قوية هذا 65 يعني ما بعرف اذا bot ولا ناس يعني شكله bot؟ اه bot. فوق فوق سطح سطح قدامك ناس على فكرة نعم تربيت اي اي اي اي اي هذا طلع صخرة غير معالم الخريطة ولا اقل هذا غير معالم ahead! هذا ماشي زي الحيط هذا ما... Enemies ahead! قبل برندا كل واحد ثاني فوق كل نعم وجودك اهم من ال star يا كبير انا عندي صفحه عليها star بس ما ب... ما بلعب فيها star. سوري سوري يا سوري يا سوري مش هذا علم الجزائر مش هذا علم الجزائر عاد برجيكم الهاكر ال ال الهاكر الدمج اللي في اللعبه واحد معك هذا دمج شفتوا قديش اكل؟ شفتوا قديش اكل؟ لو ضربني ياهن بنزل نوك يا زلمه بتموتش هسه وكان هس هس هس وكان شفتوا هسه وكان فيش احلى من الاردن والنشامه يا كبير يسعد دينك حدا اشتق علي غريب انا فاهم انا كعبه كلكم ما حدا اشتق علي غريبه ماشي هسه وانا هتطبخ علي إيه، إيه، إيه، انزل انزل انزل انزل انزل انزل انزل يلا بالله عليك لا تطخ علي بالله عليك في ثار ما بيني وبين هذا اللي طخ لا اله الا الله محمد رسول الله طيب ماشي طخوا براحتكم في ثار هون انا ببيت شو لا تبرر شفتوه ولا اعلمكم شفتوه ولا ما شفتوش هيك اللي بطخ على جيم اوفر الغرة مضايقتني الغرة مضايقتني مش بضلها بضلها تنزل على عيني انت فاهمين ركزتوا الغرة مضايقتني بضلها تنزل على عيني حبيبي والله اوكي اس 9 795 مليون هذا <laughs> لك لله يعني كم رصاصة بدك يا يا اهو قاعد بهيل هيل ما هيلت لا هيل لازم يطلع لازم يطلع واحد اثنين ازيك يا سوسو ما تفضحوناش على الغرة خلص ما long. إيه، إيه. حبيبي والله على كده انتم تضحكوا علي فكرتوا انا بني ادم والله العظيم فكرت الصخره بني ادم ضربت عليها طلع <laughs> كيف اضرب الشوفير بترتاح انزل مستحيل انزل فوق اضبط بدك تريبني لا فوق اذا بيطلعوا بكبسونا تعال تعال ما لا لا تعال على الدرج هم راح يبشوا تعال تعال راح يكبسونا هم وراك ناس وراك ناس كبسونا ناس واتش اوت سمعت صوتهم اليسار؟ لا مارك ذا لوكيشن انا خلصت رصاص يا الله اقتل ال bot اقتل ال bot. يا عفو الله الحظ تبعي شو تعطيك؟ لا اوكي انا دخلت عندك كف عليكم يا سعد طلق رصاصين ولا رصاص ولا اشي ثاني الى روح له روح له مقطوع على جنب ال... شو اسمه لا خليك عند حاول تعالج مهدي لا لا لا كمل كمل كمل كان في عندي اثنين كانوا على اليسار سموك سموك سموك بسرعة هوا هولاك فوق يا ويلي عليك يا مهدي بطال على حالك حبيبي شلت I will cut you. Hi, Turkish. <laughs> Oh, boy. <laughs> oh, yeah.